Richard Starks zuidelijke ambitie is een wereldwijd bekende theorie uit de boeken van George R.R. Martin Een lied van ijs en vuur en de tv-serie Game of Thrones. In deze theorie gaan een aantal grote huizen in Westeros een alliantie met elkaar aan door middel van huwelijken en andere verbonden. Welke heren zitten in deze alliantie? Met welk doel? En wie regisseert het? Ik zal deze vragen proberen te beantwoorden in het volgende filmpje. Rickard Stark, de heer van de Noord, speelt een belangrijke rol binnen deze theorie. Maar ook John Arin van de Veel, Hoster Tully van de Riverlands, Stefan Baratheon van de Stormlands en Tywin Lannister van de Westerlands. Zo huwelijkt Rickard zijn dochter Lyanna uit aan de zoon van Stefan Baratheon Robert, zijn oudste zoon en erfgenaam Brandon aan Hoster Tully's dochter Catelyn, zijn tweede zoon Eddard gaat naar de Veel om als pleegkind van John Arryn te dienen en zijn jongste zoon Benjen is nog te jong. Stefan Baratheon stuurt ook zijn zoon Robert naar John Arryn in de Veel om vriendschap met Edda te sluiten. En dit lukt, aangezien zij beste vrienden werden. En ook Tywin Lannister wordt in de alliantie gebracht, door een geregeld huwelijk tussen Hoster Tullys jongste dochter Lysa en Tywins oudste zoon en erfgenaam Jamie. Zo ontstaat er een alliantie waar Noord, Oost en West bij betrokken zijn en maar liefst vijf van de negen grote huizen van Westeros. Vier huizen worden buitengesloten van deelname, namelijk de koning van Westeros, Aerys Targaryen, in de Crownlands, de Greyjoys van de Iron Islands, de Tyrells van de Reach en de Martells uit Doorn. De reden is waarschijnlijk wantrouwen van de alliantie tegen deze huizen. Zo wordt koning Aerys steeds psychotischer in zijn kasteel. Plunderde de Greyjoys regelmatig de kusten met stilzwijgende goedkeuring van dezelfde koning. De Tyrells hebben van de Targaryen al hun rijkdom en macht gekregen en hebben ook bijna als enige heren aan het hof. De prinses van Doorn, Elia Martel, is getrouwd met de kroonprins Rhaegar Targaryen. Maar op Elia en Doorn kom ik zo nog even terug. Tywin Lannister is een vreemde eend in de bijt. Zo is hij hand van koning Ares sinds 262 na Egens verovering tot 281 na verovering. Tywin ontwikkelde zich in die tijd als Ares rechterhand van zijn beste jeugdvriend tot zijn grootste vijand. De relatie van Tywin en Ares bekoelde toen er in het Rijk werd gesproken dat niet Ares, maar Tywin de waarachtige koning was die het Rijk bestuurde. Ares werd na een reek van traumatische ervaringen steeds achterdochtiger en jaloerser op zijn jeugdvriend. Tywin kreeg eerst een afwijzing te slikken voor het huwelijk tussen zijn dochter Cersei en de kroonprins Rhaegar Targaryen. En in 281 na verovering maakte Aerys zijn zoon Jamie tot zijn persoonlijke koningsgarde lid, waarop Tywin zijn ontslag indiende. Toch hoopte Tywin nog wel dat hij zijn dochter aan Viserys, de jongste zoon van de koning, kon slijten. Zijn zoon Jamie zal in ieder geval geen erfgenaam meer zijn, aangezien hij ridder van de koningsgarde zijn land en titels opgeeft. De jongste zoon van Tywin was een dwerg, Tyrion genaamd, en er was weinig kans dat hij een groot huis zou krijgen. En nu kom ik terug op de Martels. Ze waren namelijk bijna onderdeel geweest van de alliantie. Zo had Tywin een eerder verzoek om Oberyn en Elia Martel uit te huwelijken aan zijn tweeling Cersei en Jaime afgewezen, waarop Elia trouwde met Rhaegar. Het is dus door Tywins dubbelrol dat de Martels niet meededen. Ook is het duidelijk dat Tywin één kind binnen de alliantie wou hebben en de andere binnen de kroon. Wat is er nou zo bijzonder aan al deze huwelijken en verbonden? Een geregeld huwelijk was toch doodnormaal in de middeleeuwen? Om hier antwoord op te vinden, moeten we kijken naar een clue van de meester himself, George R. Martin, die hij ons geeft in het boek Een wereld van ijs en vuur. Daarin vinden we een stamboom van de Starks, die maar liefst 10 generaties teruggaat naar ene Benjen Stark, die getrouwd is met Lysa Locke uit Oldcastle in de Noord. Na dit huwelijk vinden er tal van andere huwelijken plaats tussen Starks en zonen en dochters van hun baande heer uit de regio. Maar we zien ook vier aangetrouwde familieleden die niet uit de regio komen, namelijk twee Blackwoods en twee Royces. Behalve dat zij van het eerste mans bloed afstammen net als de Starks en hetzelfde geloof delen, valt er nog iets op. Heer Cragens tweede vrouw is pas een Blackwood. Heer Baron Starks, die met Laura Royce getrouwd is, wordt pas heer na het overlijden van zijn broer. En ook William Stark is een tweede zoon, wanneer hij met Melanta Blackwood trouwt en een dochter krijgt die hij uithuwelijkt aan een Royce. Er zijn dus een tal van huwelijken binnen de regio en een enkeling erbuiten. Wanneer deze erbuiten zijn, is het nooit met de huidige erfgenaam. Dit wordt nog eens bevestigd als we naar de stamboom van de Lannisters kijken. Daar zien we in zes generaties twee huwelijken van buiten de regio. Zo is Gerald Lannister een tweede zoon, getrouwd met Rowan Webber, die we kennen uit de boeken Dunk Egg en is Jenna Lannister, de zus van Tywin, getrouwd met Eamon Frey, de tweede zoon van Walder Frey van The Crossing. En laat deze heer Frey nu net de reden zijn dat het belangrijk is om je huis te verbinden aan je baandeheren. Dit zorgt namelijk voor een stabiele regio zonder opstanden. De Tullys en Rob Stark besluiten een huwelijkscontract te verbreken met een van de dochters van heer Frey, wat resulteert in de Red Wedding en de dood van koning Rob Stark en zijn moeder Catelyn Tully. Het huis Tully wordt verder zo goed als uitgeroeid en Waldevree krijgt hun kasteel Riverrun erbij. We zagen al hier en daar dat er een paar huwelijken plaatsvonden tussen grote en kleine huizen. Ook trouwde een groot huis wel eens met iemand vanuit de koninklijke familie. Maar zelden tot nooit trouwden grote huizen onderling. Waarom namen al deze heren het risico nu wel om al hun kinderen en hun erfgenamen uit te huwelijken aan andere regiohuizen? Om hier antwoord op te vinden gaan we eerst terug naar het moment dat deze heren voor het eerst met elkaar in contact kwamen en de eerste handelingen van de alliantie plaatsvonden. In 260 na Egels verovering was er de oorlog van de Nine Penny Kings. Daar probeerde een bende van koopmannen en piraten onder leiding van Targaryen Melis Blackfire de Zeven Koninkrijken te veroveren. In deze oorlog vechten onder andere een jonge Stefan Baratheon, Tywin Lannister en Hoster Tully. John Arryn en Rickard Stark worden in het boek niet genoemd maar er valt ook niet uit te sluiten dat zij erbij waren. Wel gaat Rickert in 264 na verovering naar de hoofdstad King's Landing, waar hij uiteraard de hand Tywin Lannister ontmoet. De connectie met John Arryn is dus niet met zekerheid vast te stellen, maar die is uiteraard vereerd met het onderbrengen van Eddard Stark en Robert Baratheon in 271 na verovering. Aangezien Rickards erfgenaam Brandon Stark nog gewoon in de Noord bij de Rijswels ondergebracht wordt, is er waarschijnlijk tussen die twee gebeurtenissen iets gebeurd. Een pleegouderschap gaat niet op een op de andere dag, dus gaan we er even vanuit dat in 269 of 270 na verovering Richard Stark langs is geweest bij John Arryn. En dat heer wel een verzoek voor Branden kreeg in 268 of 269 na verovering. Dit betekent dat er tussen 268 en 270 na verovering iets gebeurd moet zijn, dat de heren zo in paniek raakten. Het enige wat ik uit de boeken kan halen is een gebeurtenis ergens tussen midden 268 na verovering en begin 270 na verovering. Tywin komt na het overlijden van zijn vader als heer terug aan het hof vanuit zijn kasteel Casterly Rock. Vanaf dan wordt het rijk weer bestuurd door Tywin en lopen de spanningen met de koning hoog op. Egan V, de opa van de koning, had in zijn tijd een aantal wetten opgelegd die de macht van de grote huizen beperkten en ook kwamen er hoge havaks Onder Tywin werden deze weer teruggedraaid tot tevredenheid van de grote huizen. Maar ergens tussen 268 na verovering en 270 na verovering heeft Eris deze wetten weer teruggedraaid en de ze verdubbeld of meer. Laten het ook voornamelijk regio's zijn die het meest getroffen worden door de ze. Met name White Harbor, en Gulltown. Toen er beklag kwam van meerdere kleine heren zou Eris de schuld aan Tywin hebben gegeven maar bij de grote huizen werd het duidelijk dat de koning een gevaar was voor hun en het Rijk. Tot zover deel 1 van Richard Starks zuidelijke ambitie, waar ik mijn eigen theorie heb bedacht over de reden van de alliantie. In deel 2 zal ik het gaan hebben over een geheime bondgenoot vanuit het koningshuis en een vanuit de Reach. Ook zal ik het gaan hebben over het einde van de Targaryens en over een hogere macht achter de alliantie. Om alvast een clue aan jullie weg te geven, lees ik een stuk voor uit het boek Een Dans met Draken. Hierin vindt er een gesprek plaats tussen de pleegzoon van Eddard Stark, Theon Greyjoy, en Barbary Rijswell. Barbary is het jeugdvriendinnetje van Brandon Stark en de weduwe van William Dustin. Graag tot ziens bij deel 2 en duimpjes omhoog als je het filmpje leuk en interessant vond. Als ik koningin was, zou ik allereerst al die grijze ratten een kopje kleiner maken. Ze scharren overal rond, leven van de restjes van de heren, piepen met elkaar en fluisteren heren van alles toe. Maar wie zijn nou eigenlijk de meesters en wie de bedienden? Iedere hoge heer heeft zijn meester. Elke lage heer wenst zich er Als je geen meester hebt, dan houdt het in dat je niet echt belangrijk bent. De grijze ratten lezen en schrijven ons brieven voor, die zelfs de heren in staat zijn te lezen. En met welke stelligheid kan gezegd worden dat ze de woorden niet verdraaien, zodat het voordelen voor hen uitpakt? Wat voor nut hebben ze nou eenmaal, vraag ik je. Ze genezen, zei Tion. Die reactie scheen ze van hem te verwachten. Ze genezen, klopt. Ik heb nooit gezegd dat ze niet geraffineerd zijn. Ze zorgen voor ons wanneer we ziek of gezond zijn of overstuur door ziekte van ouders of een kind. Als we het minst weerbaar zijn en op ons kwetsbaarst, dan zijn ze erbij. We zijn ze zo dankbaar dat we ze onderdak verlenen en deelgenoot maken van al onze zorgen en geheimen. En hen elke vergadering laten bijwonen. En voor je het weet, wordt de heerser overheerst. Zo ging het tenminste bij het heer Rickard Stark. Meester Wallace was de naam van zijn grijze rat, en zijn die meest niet uitgekookt door altijd maar één naam te gebruiken, zelfs als ze er twee hadden wanneer ze aankwamen in de citadel? Zo komen we niet achter wie ze werkelijk zijn of waar ze vandaan komen. Maar als je het per se wilt weten, kun je er wel achter komen. Voor hij zijn keten was meester Wallis bekend onder de naam Wallis Bloemen. Bloemen, heuvel, stroom, sneeuw, die namen geven aan buitenechtelijke kinderen om ze te herkennen. Maar ze geven die namen natuurlijk graag op. De moeder van Wallis Bloemen was een meisje Hoogtoren, en hij had een aartsmeester van de Citadel als vader, zo werd verteld. De grijze ratten zijn niet zo kuis als ze ons willen laten geloven. Meesters van Oudstee zijn de ergste van allemaal. Toen hij zijn keten had gesmeed, verloren zijn geheime vader en zijn kompanen geen tijd en stuurden hem naar Winterfell om de oren van heer Rikker te vullen met giftige honingzoete woorden. Dat Tullinghuwelijk was ongetwijfeld zijn idee.